अर्को भिडियोमा है बोल्यो बोल्यो बाइक मजा त डिजाइन यस्तो मजा यस्तो डिजाइनवाला मजा देख्नु भएको छ कहिले तपाईँले इधर इधर लेके सर्ट सर्टने सर्ट नै सर्ट नै है सर्ट नै भोलिको लागि चाहिँ सोचौँला है सोचेरै बसौँला है ल तिमीहरू चाहिँ हेर्दै गरौँ सो फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा अर्को भिडियोमा कस्तो भन्दा अर्को भिडियोमा है <laughs> घाम लाग्छ आज त बिहान बिहानै सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा अब चाहिँ ट्याक्क जसरी घाम ताप्दै सुट्टा हान्नुपर्छ होइन म चाहिँ सुट्टा हान्न आएको होइन घाम ताप्दै सुट्टा हान्दै गर्ने हो अब चाहिँ होइन अब अहिले दिउँसोतिर आज इक्जाम छ यार मेरो म चाहिँ <laughs> कलेज आज इक्जाम छ मेरो चाहिँ अब इक्जाम कस्तो हुन्छ त थाहा छैन त्यस्तै त होला नि <laughs> कति नम्बर आउँछ पाँच नम्बर आउँछ क्या हो यार <laughs> आफूलाई आफूमै कन्फि कन्फिडेन्स छैन क्या त्यस्तो र म चाहिँ अब कुरो मोबाइल चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले भिडियो गराउनुको लागि भ्लग आज भिडियो गराउनु पर्ने हुन्छ म चाहिँ तल गएर अब होइन एकछिन ह्याक्क पढाए जस्तो गरिदिनु पर्छ होइन <laughs> तल गएर यस्तो पढाए जस्तो गरेर होइन प्र्याक्टिस गराए जस्तो गरेर त्यसपछि ड्रेस लाउने ड्रेस लाएर त्यसपछि कलेज पर्छ है त गाइज सो हामी चाहिँ हिँड्न लाग्यो है अब कलेज अब कलेज हिँड्न लाग्यो हामी चाहिँ अब कति यस्तो लगभग दुई तिन बजेसम्म दुई तिन दुई बजी अब चाहिँ हामी चाहिँ जानु लाग्यो होइन अब कलेज जानुपर्छ मलाई लगाएर इक्जाम दिने फेल हुने अनि आउने अन्त चाहिँ <laughs> त्यो जे अब राम्रै होला नि इक्जाम नि कस्तो हुन्छ त्यो थाहा होइन तर राम्रो भयो नि नभए नि म भन्छु अहिले पुगेपछि इक्जाम दिएपछि अनि किन हिँडिरहेछ होइन <laughs> गुन्द्रुक हिँडिरहेछ हामी चाहिँ कलेज जानु हिँडिरहेको होइन गुन्द्रुक हिँड्दैछ यहाँ हामी

आमालाई आमालाई आमासित विद्यार्थीहरू मजा होस् गाडी गाडीमा आएको जस आमासित विद्यार्थीहरू Sao vậy? Kutihan. Direkan pun biasa. Sih kalau kalau dan

त्यस्तो भोलिपल्ट पढ्ने हो नि त आज नपढ्ने हो नि त भोलि भोलि बाह्र सकिन लागिसक्यो तेरो भोलि भोलि त कसम साइज साइज

सो म घर आइसकेँ घर आएर त्यहाँ यसो साइकल नयाँ युनिक साइकल थियो युनिक साइकल हेरेर आएको होइन अब घर जाँदै हो अब त्यस गर्नु परेन त्यहाँ म सो जस्टमा आइसक्यो आएर अब माथि आएको होइन यसो छत्तिर सुट्टा सुट्टा हान्नु मन लाग्यो क्या होइन गएको दिउँसो कलेज गएको एकदम इक्जाम पनि राम्रो भएन सोचे जस्तो भएन है तर पढ्दाखेरि के दिमाग भन्दा हुन <coughs> त पढाइ भए पो दिमागमा पनि आउने अनि आउने बित्तिकै चट्टो लगाएर म चाहिँ होइन माथितिर आएर सो सुट्टा एक दुईचोटि सुट्टा उडाउँ कि भनेर आउने बित्तिकै साझा नै भइसक्यो आउँदा आउँदै बिहान बिहान गरेर दिउँसो दुई बजीतिर गएको ए दुई बजीतिर आएको गएको पो साँच्ची दिमाग पनि हेर अनि ट्याक्क आउँदा आउँदै फेरि त्यहाँ केटीहरू झगडा गर्ने झगडा गर्ने भन्नाले नि त्यहाँ झगडा गर्नु खोजिरहेको थियो त्यही भएर पनि झगडा गर भनेको झन् झगडा गर्ने नमानिदिएर आउँदै ठ्याक्कै घर आउनु लाग्थ्यो म आएर भित्र कोट कोट काटेर यसो बाहिर निक्लिएको त केटाहरूले फेरि युनिक साइकल लिएर आइदिएछ फेरि युनिक साइकल लिएर आइदिएछ फेरि हेर्न गएँ थम्नेल पनि त्यही छ हेर्न गएँ चलाइदिए पनि होइन ब्याट्रीवाला साइकल हो यी साइकल हो तर दामी थियो त्यो साइकल नै पछाडिको लाइट पिलिप पिलिप पिलिप पिलिप बोल्थ्यो दामी थियो तर अब चाहिँ म ट्याक्क सुट्टा हान्छु सुट्टा हानेर मैले जस्ट कपडा खोल्नु पर्ने हुन्छ कपडा खोलेर म ट्याक्क अब फ्यामिली फ्यामिलीहरूसित होइन यसो कपकाफ हाल्नुपर्छ होइन अहिले कपडा ड्रेस चेन्ज गर्छु पहिला ड्रेस चेन्ज गरेपछि म हाल्छु त्यसमा सो जस्ट मैले भर्खर कपडा पनि फेरिहालेँ होइन अघि भने जस्तै कपडा पनि फेरेँ तर फेर्दा फेरि होइन यो मेरो यहीँ छ होइन कपडाहरू पनि होइन यसो फेरि होइन यसो हेरेको मजा हेर्छु त मजा त पुरै च्यातिरहेको आउँलाई पुरा ठुलो ठुलो निक्लिरहेको हेर्नै म तपाईँहरूलाई देखाउँछु <laughs> <laughs> मजा यस्तो कि मजा खानु पनि <laughs> मजा त डिजाइन यस्तो मजा यस्तो डिजाइनवाला मजा देख्नु भएको छ कहिले तपाईँले तपाईँहरूले देख्नु भएको छ यस्तो डिजाइनवाला म त पुरै म त चक्लेटी भए पनि हो डिजाइन भए पनि हो होइन स्टाइलिस होइन स्टाइलिस <laughs> सो भर्खर मलाई मेरो बहिनीले फेरि अचार ल्याइदियो कि रुगा लागेको बेलामा अचार रुगा त्यस्तै एक दुई महिना भइसक्यो सन्चै भएको छैन ए एक दुई महिना के अरे दुई हप्ता त भयो क्या सन्चो भएन ज्वरो आउनु स्कुल भएको थिएँ फेरि अचार ल्याइदियो क्या मलाई फेरि अचार भनेपछि फेरि के हुन्थ्यो तर खा मुखले खान मन लाग्छ मुखले खान मन लाग्छ तर के अब खानै मिल्दैन खाने हो तर सुटुक्क खाइदिने हो सुटुक्क खाएर क्वाक हानेर क्वाकसित चाट्ने चाट्ने हुन्छ नि त चाट्ने अचार चाहिँ दामी लाग्छ कि मलाई फेरि बहिनी घर बनाएको अचार चाहिँ एकदम दामी लाग्छ छ कि मलाई हाम्रो अचार अब यो चाहिँ स्वाट खाइदिनु पर्ने हुन्छ चटनी चटनी मलाई आजको लागि सितम भइहाल्यो नि त केटा हो बुझ न बुझ केटा हो मैले एउटा टिकटक देखेको थिएँ होइन ट्रेन्डमा थियो क्या चटनी भने क्या चट्नी यस्तो इधर लेके शॉर्ट में शर्ट में नै में है सर्ट में <laughs> सो म चाहिँ भान्सातिर आएको है भान्सातिर भान्सातिर होइन यहाँ तरकारी के पकाइरहेको छु यहाँ सागदिन हेरिदिनु परेन हेरिदिनु परेन अन्त बुढिन हेरिदिनु परेन सर्ट लाएर होइन के पकाएको छ हेरिदिउँ न चाहिँ हाटो बोक्ला <laughs> तरकारी के पकाएको छ खिलिमिली के हो यस्तो ओ चाट्ने के अरे आलु सिमी र सो गाइज आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै होइन भिडियो यति नै दर्शक बिना नि त भिडियो यति नै भोलिको लागि चट्ट लाएर सोचौँला है भोलिको लागि चाहिँ सोचौँला कालेबुङ लुकेको भोलिको लागि चाहिँ सोचौँला है सोचेरै बसौँला है ल तिमीहरू चाहिँ हेर्दै गरौँ